Cześć. W jednym z naszych ostatnich odcinków wspominaliśmy o cymbałach, o ich budowie, o pochodzeniu itd. Tak po wyświetleniu filmu od kilku osób z Was, od kilku widzów, dostaliśmy pewną prośbę, którą właśnie dzisiaj chcemy zrealizować. Bo zwrócono nam uwagę na to, że w filmiku o cymbałach za mało jest cymbałów, a właściwie muzyki. Dlatego dzisiaj trzy krótkie pieśni, żebyście mieli trochę więcej wglądu do tego, jak instrument gra. E, zagram trzy pieśni, trzy, trzy melodie. Będą to dwie staroangielskie e, melodie, właściwie jedna celtycka, druga staroangielska i jedna piosenka, jeden, jeden utwór, który gramy w spektaklu e, Puchacz i Słońce. To co? kończę gadać, zaczynamy.